Звезды и И мы очень по вам соскучились. Извините, что так долго не было видео. У нас были очень важные дела, о которых вы узнаете очень скоро. Но зато у нас очень-очень важный гость, и это... Hello, guys, I'm Dan Taylor! Шучу, я говорю на русском, да. хорошо. И мы для вас сняли очень-очень интересный скетч, как ученики передают записки на уроке. Поехали! Gunning like a Написали? Ну что там? Написали? Молодцы. Сегодня мы учим Азію. Так, діти, відкриваємо атласи і пишемо на е, сторінці 55 океан. Е, там знаходяться дельфіни, кити. В Тихому океані знаходяться Гавайські острови, Мауі та всім відомий остров Гаваї. Там дуже багато людей козацька відпочивають. Підніміть руку, будь ласка, хто знає, де знаходиться США. Е, Дорожки тоді, будь ласка, покажіть. Так, Тася, будь ласка. Цей океан, як ви знаєте, дуже великий та дуже тихий. <laughs> Зрозуміло, швидко так, дуже жарко. Так, е, далі у нас йде. А, е, Марія Олександрівна, можна е, вийти? Так, тільки швидко. Ну, швидше, швидше. А чого ти, чому ти через тай пішла? Чому не ось? Мені так буде легше. Що за діти? Що за логіка? Логіки зовсім немає. Сьогодні у нас не випадає Називається мультимедійні круговичі. Ну, ви вже знаєте, що для створювання та опрацювання кон... разом з тим, коли говорять про програму опрацювання мультимедійних об'єктів, перша кнопка. Марія Олександрівна, Так, а можна сказати? так, е, Лёль, а что вы просили меня делать? Лёль, прочитай, там записка. переходимо назад. Далі нажміть кнопку Показати область списку. Далі область відомостей. І е, далі ви можете слухати музику скільки хочете. А бібліотеку потрібно зробити. А, перше, нажати кнопку. Е, в школьній формі і а, е, взяти з собою ручку та листочок. Ну, Розказний написаний, як завжди погано себе вела на ночь. Так, і комп'ютер йде. Так, я зрозуміла. Та не хвилюйтесь, я не така. В наші роки таблиця Морзе була ну, дуже відомою. Оленка дівчинкою. Так багато не цурайся. Вона дуже в тебе добра, вона тобі перша позвонить. А ти, Таїсія, лучше піди в суботу з Оленою Макдональдс, а то просидиш всі виходні і нічого робити не будеш. Так, так, так, так, як це ти кіно. любите нас, то пишите свою любовь в комментариях. Пока! Сними вот Сыр. Сделал я тебя накрашу? Можно, Алена? Лестница я не позволю никому светлых. Я боюсь. Ну, я очень страшно. очень аккуратно. Я очень не можешь поверить. Я боюсь. Знаете, я тебя один сделаю чуть-чуть больно, а то специально валишь. Можно? Только попробую. Ну ну, блин, вот это больно. Прошу, ну пожалуйста. Луз, да. Ну, я боюсь. Один раз, а вдруг не будет больно? Я тебе Хорошо. Дима, коровы. Тебя сильно? Пожалуйста. Ну я очень аккуратно. Я закрою, хорошо? Закрою. Ага, если ты мне сейчас спачешь, Да нет, не буду, ты наоборот открой. Не, я а. боюсь. Да, открой мне так легко. А Обязательно а меня американочкой. Hello, guys! And today I will show you my friend! Давай еще раз порепетируем, порепетируем. Может, я Это не парты. Э, как это такое? Ну, можно заново, можно заново, потому что я как-то вот так. Давайте еще раз. У меня же руки дернулась А как-то. давай, а давай ты реально скажи, она скажет, а у нас не трещит, нет? Давай. Так, а типа, достала! Нет, конечно, что это такая? снимаем видео, уважительная причина. Да, пофиг. Да пофиг. Я обожаю. Голова, ты! Two by two for the sequel. Three by three for my people. I'm no saying about to be next like my neighbor.